ਭਰਾ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਐਡੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀ 'ਚ ਬਾਦ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਆਜੋ ਮੱਖੀਓ ਵੰਡੀ ਵੰਡੀ ਦੀ ਛੈ ਲੈ ਆਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਤਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੱਖੀਆਂ ਸਤਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਹੋਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸਤਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢਣ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਚਮੜਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ